Bakalım silah çıkar mı buradan? Thompson çıktı. Tam istediğim. O içeri giren olmuş. Bizden başka var mı? Vardır tabii ki. Onlar aşağıya atıldı sanırım. Aynen sesim, sesime geliyor şu anda mesela. Ne yapacağız? Tabii ki sesine gideceğiz. Sen ne yaparsın? Sen ne yaparsın? Oo, bayağı fena geldi bu adam bize. Matematiği takalım. Derken bir tane zıp zıp geliyor. Dergi. Bu muydu o boşa sıkan ya? Adam duvarın arkasına mı saklandı ağacın arkasına mı? Zıp zıplar. Diğer taraftan adamı almaya çalışalım. Az kişi kaldı şu anda. 10 kişi kaldı ya. Az kişi kalmış şu anda. Adam zar zor vurduk şu anda. Adam buktaymış. Arkadan gelen olur mu? Olabilir de olmayabilir de. Bir bombamız olsaydı iyi olurdu ya. Bomba yok şu an hiç. Şaka gibi. Hadi bakalım bir mucize olsun. Boş. botlar? Mesela ne yapıyor bu botlar? Kapasite artırıcıyla bulduk iki tane. Birinci miyiz? Birinciyiz tabii ki de.